надо как-то, не знаю, все вместе забивать бы как-то ничего. Постараться, чтобы не видели хотя бы. <laughs> Видишь, Сахар? А я сейчас смотрю, что у меня за фигня на голове происходит. Я только ноги увидел. Ой, танк! Прям тут, ёб вашу мать! Не пизда, не пизда, не пизда, они меня вдвоем жгут. Блять, помогите, спасите, помогите. Сзади. Сзади. Уходите, уходите, уходите. Пиздец. Аккуратно, он кидает. Ой, мне... Ой, я... Да, да, да, я не увернулся. Умер. За мной, сортир. Не помню, потому что меня не видели. Меня жрут, нас двоих жрут, помоги сортир. Э, Пацаны. Да, я а, через две стены благословил. Да? Ну. О, вышли. Что, здесь Наташа, держи вот этот, две, вот этот про дырку. Дырку. Mm -hmm. вот да, эту дырку. Про дырку. Про дырку. Слушай, мы справа. Охотник здесь. баррикада. Лох. А, все вижу. О, ты. Нихуя. <laughs> Ты что, баррикадируешь дверь? Ага. Молодец. But... еще, да? <laughs> Не было нужды, но все равно спасибо. Ну и что, блядь? Рассчитали, надо? да, у меня кончилось все. Я стреляю, короче, надо, да? Давай. Охотник. Ой, на меня. Ну быстрее, да, да. Ой. Блин, взорвал. Здорово сел. Пиздец. Ну вот не вызвали. Ой, вы канистру зачем поджигать? А кто канистру поджег? Пиздец. А что канистру подожгли? Ой, горю, горю. Чуть-чуть отдал, давайте. Давайте, давайте, давайте, давайте. Давайте. Отлично, жрем двоих Я молюсь. Жру до сих пор, Максона. Нихуя А кто, а кто, блядь, девчонка, кто играет Джейка? А, Роба Джейка, он не видит, что ли? Нет, не Максон не видит. Блять. Сав, давай. Так, я понял. Даешь, Сав, даешь, даешь, молодежь. Быстрее, быстрее, Сав. Не могу слишком близко. Отлично, отлично, отлично, Сав. Лежит. А, Есть. Сав, красавчик, по, руками. Отлично. <laughs> Хуй они уедут, блядь, Дин-дин-дин-дин-дин. Дин-дин-дин. Можно вытянуть. Я постараюсь, я постараюсь. Когда будет поднимать. Отлично. 63 было. Все, это победа. Нет, еще не до конца. А, но они упадут все равно. Да не моего бей, не моего бей. Кто там его бьет? Никит. Того надо было жрать. Ох ты ж, сука. Убил меня. Андрюх, слышишь? Пиздец, я понял. Кому? Тебе говорю пиздец. Мне пиздец? Тебе а, пиздец. Ну, сейчас, ну, мы с Гребом немножко пару каток нагоняем и посмотрим, как вы будете из сейфхауса выходить. <laughs> Слушай, заблевать можно вот здесь, смотри. А, Никит, здесь. ну давай, иди туда. Где охотник? Вот, да, выше поднимайся. На досочку. да, поднимайся на это, да, вот сюда, вот сюда, да, к охотнику, да. Быстрее, быстрее, Никит, Никит, налево. Ну, блядь, не только не падай. Можешь ты все. О, о. Прям они, появ... да, появишься, и прям они выйдут, и их заблюешь. Долго не готовится. Там тактика такая суперская вообще просто. А дотянет этот Блевантин? Дотянет, конечно. Да, конечно. А потом заболевал и падай на них прям сразу. Они все ага. запаникуют, у тебя убьют, и ты еще их обдашь, кого не нет. Только, под... Ань, смотри, они будут наверняка выходить, а потом назад зайдут. Ты дождись, ага. пока они полностью выйдут. Ну, в общем, по обстоятельствам действуй сам, я думаю, ты сам поймешь. Не возродиться уже? Подожди, подожди, подожди. Нет, нет, они тебя слышат будут. Перед ну, ну, только... Давай, да. давай, давай. Давай. Отлично, красавчик. Я вендету подтянул. Отлично. Давайте, отлично. давайте, давайте. О, отлично. отлично, красавчики вообще. Жрите их, жрите. Думаю, хватит с комментариев. Отлично, я вендету доедаю, практически доел. Вуфа дожмите. Вендету пиздец, Максону пиздец, вендету... Все, все. Вуфа, Вуфа, Вуфа, Вуфа, отлично. Остался только Роба. <laughs> Вендету нет. Никит ты вообще просто бог, бог этого бумера. Негодует по мне вендету. Гревский, давай. О, отлично, Грев. Вышел, просто как бог. Макс сожру, Макс сожру. Давай, давай, кушай, Макс. Роба, Роба, неправильно так. Там жрут Максона. Я Роба подтянул. Это я. Все, там надо только, только вуф забрать. Ничего а, все, все, победа. Вот так играет настоящий профи, когда из сейф-хауса не могут выйти. <laughs> Спасибо, Радирян Никита Александрович. Никита Александрович вообще бог отыграл. <laughs> Отыграл, да? Да, в раз. Ты там, в шоке вообще. <laughs> Давайте перекинемся. Зиубежище. Ну как вам? Да. Понравилось? <laughs> Даже вы тебе не дали. Подожди, подожди, кому мне руку пожать? Это слив, они а играют.